なってきてる油断しないようにおお本当だ富士山って大きいよね何度でも見たくなるんだよ目的地だよ着いたちゃんとナビできたよここが目的地なんだ音声案内これで終了 のままキャンプ飯の定番カレーを作るぞ出来上がったルーはこちらになります Thank you. head held high and my feet on the blind and buying security